ප්‍රේසාත් පරම්පරාවෙන්ගෙන තවත් බොහම දක්ෂ රංගන ශිලිපිනයක් අද දවසේද අපිට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණ ඒ වෙන කවරුන්නෙවේ ශනුද්‍රී ප්‍රියසාත් අයිබෝවන් අයිබුවන් <laughs> මට මෙහම හන්න ප්‍රශ්නයක් හිතුුණා දැන් අක්කල දෙන්නත් දක්ෂයි ඔයත් දක්ෂය තුන් දෙනාම දක්ෂයි මේ එකම පවුලේ කෙල්ලො තුන් දෙනාම දක්ෂයි මට මෙහම දෙයක් අහන්න තුුණ අක්කල දෙන්නට නැති ඕර්තින දක්ෂතාවේ මොකක්ද එහෙම නැති කියලා කියන්න මම මට එම තේරෙන්න ඇතරම නැතික මොකද මන් වැඩිපුරම දක්ෂතා දැකල තියෙන ලොකුවක්ගේ යාතමයි වැඩිපුරම කැරක්ටසම කරලා තියෙන ඉතිං ඒත් මට ගොඩක් දෙනෙක් දැන් මගේ ඇක්ටිම් බල්ල කියන මගේ අර මූනෙක් දෙන එක්ස්ප්‍රේෂන් එක ඉතා හොඳයි කියලා ඉතින් <laughs> මන්දන්න එකක්ලට වඩා හොඳයි කියලා මංහිතන ඒ මගේ පොඩක් හොඳට ඇති එහෙම මං කියන්න එහෙම නෙම ආකර්ශණයක් නෙමයි දැන් කියන රඟ පාදිනත් අර ඩයිලොග කියනට මූනෙන් දෙන එක්ස්ප්‍රේෂන් ඇතිරන්නේ ඒක ටිකක් හොඳයි කියලමට කියනවා ගොඩක් අය ඉති මහිතන එකටයක් ඇති කියලමට අක්කගෙන අක්කල දෙන්න ගැන කතා කර නිසා මේ දෙවනි අක්කා ළඟද මේ මැරි කරන්නේ ඔව් හදිස්සියම ගත විවාහයක් <laughs> හදිස්සිය නෙමෙයි අයිතා පොඩියට ගන්න කොහොමත් ප්ලෑන් කරන ඉතින් පොඩියට ගන්න ඉතින් මේ කාලේ කොහොමත් ලොකු වෙඩින් ගන්න බෑනේ ඉතින් එයා සාමාන්‍ය විදිහට පවුලයත් එක්ක වෙඩින් ගත්තා <laughs> ලංකාවේ මාකට් වෙන්න TikTok ඕනමද මාකට් වෙන්න නෙමෙයි ඒක එකක එක විදිහට දකින්න අපේ ලංකාවේ හැබැයි ඒක ඉන්ටර්නැෂනලි ගත්තම ඒක ඇත්තටම ලොකු ප්ලැට්ෆෝම් එකක් මිනිස්සුන්ට ගැන මාකටින් පැත්තරම ලොකු පලට්ෆෝර්මයක් ඉතින් අප අයක දකින විදිහරි වෙනස් හැබැයි ටික්ටොක් ඇතුලේ ලොකු දෙව කරන්න පුළුවන් මන් දැක මේ ටික්ටොක්කල වස හන ජනප්‍රියයි මේ කවිදු කියලා බොයිකිනකුත්වත්ත කිනවාගේ ෆිට්ටකට ඕ මගේ ඩාන්සිං පාට්න මේ ගස්ථාසල අපි දෙන්න තමයිකට පාරතනක කරන්න ඉතින් ඇත් එක් මටව නිතරම හම්බෙනවද අදදත් තම්බුවන ඉතින් අපි නිතරම හම්බෙනකොට එය කියන එන්න ටික්ටොක් ඇත විදන කරමු කියලා ඉතින් මන්න ගොඩක් ජොලියට කරන්නේ හැබැයි ඒක හරහ ඇතරම ලොකුලොකු දෙව කරන්න පුළුවන් රයිටෝගේ uh, ඔවා සාමන බොයිෆරෙන් කෙන තෝරගන්නට මොනවගේ uh, ලක්ෂණ දයාගේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලක්ෂණ uh, තුනක් අනිවාරයති එකන අපි සාමන මනුසෙක්ක දැක්කමන අපි මනුසෙට කැමැත්තක මැත් ඇති ඉතින් පෙනුම සාමනින් තින් දැක්කම කැමති හිතන පෙනුමක් තියෙන්න්න ඕනේ තියම සයිකක එකක පෙනුම්වලට කැමති මං කැමති පෙනුවට ඉන්නඕනේ සහ um, එහ මෙමයි සල්ලි තියෙනවා කැනම එහෙම මං එහෙම හිතන්නෑ මට ජීවතන පුළුවන් කෙනෙක් නම් මට එච්චරයි ඕනේ හැබ කොහොමත් මංගර පොඩක් ඉන්ඩිපෙන්ඩට ඉදට හැදල තියෙන්නේ ඉතින් මං සාමනින් කාගෙන්වත් යට ඉන්න කැමති කෙනෙක් නෙවෙයි ඒනිසා මට යා සල්ලි හම්බ කරත්කමක් නෑ සල්ලි ගොඩත් තිබනත් කන ගොඩ තිරන්න කෙන හෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ ඇතරම ඒවන් මගේ උපරිම් කෙනෙ මුල්ම දෙවල්න මේ මං බලන හැබැයි පවුල ඇත් එක් එක මුතුවෙන් ඉන්න ඕනේ සහ මගේ දෙවල්ලට සහයගෙ දෙන්න ඕනේ දැන් දැනට බොයි ්‍රන් කෙනෙක් නෑන නෑ මේද කවිදුත් එක් මිල නිසා මට ආනිදුන කවදර දවස කවිදු බොයිෆන් කෙනෙක් වෙයිද කවිදු කවිදු බොයිෆන් කෙනෙක් වෙයි දන මගේ බොයිෆන් කවදර දවස මැරි කරන කරනකොට ඔයාගේ එකකවන්ටගේ සල්ලි කොච්චරත් තිය ඕන කියලා හිතන්න නොයි මගේ ඇයි කවන්ටගේ සල්ලිමකට වඳන්න ඔයාගේ කවන්ට <laughs> මැරිකරදි මට මෙච්චර තියෙන් ඕන මං එහෙමනම් හිතරනෑ හැබැයි ඉතින් බඳනවනම් නෑ නැහෙ මැත්‍රම කෙන සල්ලි නෙමයි මගේ පලවෙනි එක පලවෙනි දේ ඉතිං සල්ලිවලට වඩා මයිතන් දේවල් අපිට අදවල් තියෙන්න්න ඕන ඇතම ජීවිතේ ඉතින් ඒටික එකතු කරගත දසක බඳ රයිට් ෝකේ එන ඉතින් මේ ආ යන්න කලින් මට යුතුන පොඩි පොඩි මෙහෙම දෙයක් කරන අපි හැමදෑම අපිට මේ පොඩි කාලේ මුල අමතක කරන්න එහෙම අමාරු එහෙම දෙයක් අපි තියෙනවනේ පුංචි කාලේ අපි යාළුවොත් එක්ක එකතු වුණාට පස්සේ අපි කරනවා පුංචි පුංචි පුංචි තර්ක කරනවා මට මතක් වුණා ඔයත් මේක කරලාදී අර පොඩි කාලේ අපි කියනවා චූටි ටීචර්ගේ ටූච් චෝච් <laughs> මට පටන චූටි ටීචර්ගේ චූටි ටෝච් එක ඔයගෙන් කියන දහපාරක් කියනපො වේගෙන් දහපාරක් හරි ඔන්න අපි අභියෝගයක් දෙනවා අද දවසේදී හදිස්සියෙන් හදිස්සියෙන් අල්ලගත්ත ශනුද්‍රි හැබැයි අල්ලගත්ත අරින්න බැරි නිසා ටක් ගාලා <laughs> <laughs> පොඩි අභියෝගයක් දෙනවා මේ විදිර මෙන්න අපි බලමු මේ අභියෝගේ මෙයා කොහොමද බාර ගන්නේ චුටි ටීචගේ චුටි ටෝචක චුටි ටීචගේ චුටි ටෝචක චුටි ටීචගේ චුටි ටෝචක චුටි ටීචගේ චුටි ටෝචක චුටි ටීචගේ චුටි ටෝචක චුටි ටීචගේ චුටි ටෝචක චුටි ටෝචක චුටි ටීචගේ චුටි ටෝචක චුටි ටීචගේ චුටි ටෝචක <laughs> <laughs> රයිටෝගේ අපි වාට සුවතනවා පස්සරක් යාන්ත කියගතන රයිටෝගේ චනුද්‍රීන අපි වාට එකම සුවතනව කරන කියෙන හැමදීම ලස්සනට සාර්ථය කරගන්න හැකව ලැබෙන කියලා ඉතිං සාර්ථක වෙන්න කියලා සූපතනවා